ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਰੱਖਦਾ ਗਾਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਰੱਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਰੱਖਦਾ ਟੂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੀਪਲ ਬ੍ਰੋ ਆ ਪੈਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਹ ਲੀਰਾਂ ਲਈਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੀਰਾਂ ਲਈਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਜੱਚੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਮੰਨ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਜੱਚੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਮੰਨਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੱਢ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਲੀਏ ਹਾਈਲੀਰ ਮੰਨਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਭਾਜੀ ਰੱਖਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਸ਼ਸ਼ਿਕਾ ਗਾਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਡਾਊਨ ਸ਼ੀ ਰੱਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਦਮ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਇਹ ਨਾ ਵਹਿਮ ਪਾਲ ਤੂੰ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵੈੜ ਵਾਈਬ ਗੋਰੀਏ